なんだよもう終わりか立てよ何人かなんて覚えちゃいない5つか6つくらいの頃から戦場にいた俺は戦士だった昔俺の住んでた村に二度兵隊が来た あいつらは人の皮をかぶったけだものだ今度こそ男たちの嵐から子供を守らなければなりません差別を好む者はどこにでもいるがそうでない者もいるくじけるなよ二人とも俺はイングランドに行くぜ近いうちに んなど田舎で一生終わってたまるか人には得て増えてがあるのだ人間身に合った場所におるのが一番良い違うぞ親父こいつは始まりだ敵は強いぜ <laughs> 探しておるのです奴隷になった友人の息子をこれから覚えていけばいい 一つ一つ空っぽなら何でも入るじゃろ生まれ変わるつもりがあるならむしろ空っぽの方がいいあれ見ろトルフィンお前の体は生きたいって言ってるぞ生きたいのか俺は生きてどうするんだ よい三点に至るにはまだしこ骨が足りぬ笑いたくば笑うがいい全ては失われた愛のためだ